Distanso yaviv Ou yi gado o bondye Gado o bondye Gado son Se ou bondye Se ou bondye Se ou bondye Se ou bondye Se ou bondye Se ou bondye Metone de meveyu Metone de mirakouks depois de Ju. Fyo etone, jen gaso etone, pote kote etone, nou peyi pou sa. Fyo etone, jen gaso etone, pote kote etone, nou peyi pou sa. Mwen pou bi tout men ya Tout oh, se guze tout men ya Tout vide loun se guze Mwen kone Mwen kone Mwen kone Mwen kone adorer. Levez nos mains, messieurs, on fait que. Amen. Ou vainqueur qui te bon Dieu béni. Ici sur bonheur même Avec Dieu, je ne. Mm, il fait tout puisque je concourir. Mm, je puis quoi, je puis quoi. Amen. ici-bas, ici-bas, ici-bas, bonheur suprême. Aïe, avec Dieu, avec Dieu je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à moi. je puis croire, je puis croire à sa promesse. C'est mon Dieu béni ou non? Amour ne change pas jusqu'à ma plancher. Quittez mon Dieu bénou, quittez mon Dieu bénou, quittez mon Dieu bénou. Ici bas, ici bas, bonheur suprême. Amen. Avec Dieu, je. Jeune fille, m'a on m'a avancé. Oui, il fait. Tout puisque je l'aime. Je puis kwa, je puis kwa sa pou Te moun che be nou, a mien te nou ki te moun che be nou Pa te amel la fle moun che be nou Se se kon se la fle moun che be nou A men, isi ba Isi ba, isi ba A boner si moun mè mè A vek tje, jenè, jenè A, il fè il fait tout, il fait tout. Et concourir à mon Je puis quoi, je puis croire. Amen, amen, amen, amen. Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. il dirigera Il me dit, il me dit quand il me demande, demande, demande. demande tu roi. Et voici, voici. Amen, amen, amen. À qui frappe Amen. Jésus dit, Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il permet. Permettre nous entrer dans la présence ou permettre nous de demeurer dans la présence ou Nous demandons ça matin là. Il me dit, il me dit quand il a demandé, tu veux Et voici. Qui te chez nous non À qui fera Jésus dit, Jésus. Amen, amen, amen. Qui te Pemet nou et nou pyesans ou etenelman Pemet nou demere la ka ou etenelman Nou mandou sa s'il mou ple Kansatan, kansatan Amen, amen Si l'oray Amen, amen Kansatan, amen, amen Le mou vevan yo Kansatan, amen, amen Poukwa ton, poukwa ton Jeune fille, bon courage. Madame, bon courage. Ramassez force. Ramassez force pour avancer. Adorez le Seigneur, adorez le Seigneur. Amen. À toujours. Amen. Quand Satan, quand Satan sème le doute. Amen. Si l'orage éclate, quand la nuit. Il démonte chez Benoît. Je me fie. Pourquoi non pas abandonné. Distance où il va pas retourner, non. Amen. Amen, amen. Reprendre force, reprendre courage. Quand Satan, quand Satan s'est mêlé tout est. Si l'eau, amen, amen. T'es mon Dieu béni. Dans la nuit, je me fie. Qui mon Dieu Oui, pourquoi donc Pourquoi donc il était mon Dieu béni. C'est mon Dieu nous non. T'es mon Dieu nous. On nous rebalance quand tu encore. Ici bas, ici bas, bonheur suprême. C'est mon Dieu nous non. Il fait tout. C'est mon Dieu béni. Oui, concourir. T'es mon Dieu béni. Oui, je puis quoi? Oh! Kan yil si la chos arrive, kan yil lor don el eksis. Kan yil si la chos arrive, kan yil lor don el eksis. Amen, amen, amen, amen. Fel kouf yo sou paol ino. Oui, isi ba. Isi. Amen. Ki te moun chebe nou, ki te moun chebe nou. Pa pe, pa pe. Amen. Isek tou. Amen. je puis quoi Amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Confions la parole. Car la parole de l'éternel est éprouvée. Amen. Il me dit, il me dit quand il m'éprouvait. Et Et voici oui, à qui frappe. Oui, n'a frappé dans la loi. Oui, Jésus dit. Jésus. Amen, amen, amen, amen. Oui, permet. Il permet. Kitna pin nan peyi an boul taba nou dout En mi an fin avek la mou boul taba nou dout Ouye nou pa pen nou, nou pa pen nou, nou pa pen nou Nan ba vose wii Amen Poukwa? Ouye Se fè nzi nou la flè Se fè nzi nou la flè Boutchebe nou, boutchebe nou, boutchebe nou Amen, amen Fè melo, boutchebe nou, boutchebe nou Ouye kan satan, kan satan Ayayay Amen, amen, amen, amen Mmm Amen, amen, amen, amen, amen, amen Ouye, nou pape nou anvek Jesus Nan pa avance, ewi Poukwa don Amen, amen, amen, amen Amen, amen, amen Amen, amen. Pas du courage, madame. Pas perdre du courage, fais Jésus confiance. Non. L'idée est même bon Dieu, ah oui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais Jésus confiance, non. Oui, pourquoi donc Pourquoi donc courage c'est bon Dieu, ben nous, non Et pour moi, Amen, amen, amen. Toujours un jour, Bonne chante mieux Voix m'arrêter Amen C'est bon Dieu béni nous non Et ça fait ma petite courage Et ça fait ma courage Oui il y a un jour ma Bonne chante mieux Voix m'arrêter C'est bon Dieu béni. nous Pasteur Céline bon Dieu béni nous Oui Oui Yonjou fò mèm fòk mwen kite Abitasyon Kite bon chebe nou nou Mè bòta Yonjou fòk mèm mwen kite Abitasyon Amen amen amen amen amen Amen amen amen Yonjou fòk mèm mwen kite Si un jour fait noir, va couvrir. Oui, soleil va. Qui te mon Dieu, nous non. Mais Jésus a obtenu en haut. Jésus a obtenu en haut. Oui. Amen. Si un jour fait noir, va couvrir moi. Soleil va. Amen, amen, amen, amen, amen. Qui te mon Dieu, béni. Oh. Qui te mon Dieu, béni. Oui, Fol ni La gloire ça c'est li qui a même, kebem, kebem, Seigneur, même. kebem, sa Kebem, kebem, Oui. Amen Oui. La gloire ça c'est Amen Seigneur. fini. Amen, amen. Aïe, aïe, aïe. Il fait nous promesse ça, l'obligé vini. Il fait nous promesse ça, l'obligé vini. Il fait nous promesse ça, l'obligé vini. Oui, vol Vol C'est mon Dieu béni. C'est mon Dieu béni. Alléluia. Oui, Qui Kébem, vous la qui c'est Kébem, pareil pour ça. Oui, on est commencé au canon. Yonjou m'assus Bon chante bio Vwa m'arete Son m'asote Mè yak seki Yonjou m'asote Yonjou m'asote Yonjou m'asote Amen amen amen Yonjou m'asose Bon chante bio Vwa m'arete Yonjou m'asote Yonjou m'asote Yonjou m'asote Yonjou fòk kèmèm, amen Yonjou fòk kèmèm wè Amen Ane a mou kèmou voyaje Mou kèmou kèmèm sa Balou fi Yonjou fè noua Fòk kèmèm wè Yon jour, fait noir, va couvrir mon route, soleil va. C'est pour toujours. Amen, amen, amen, amen. Oh, oui, yon jour, un fait noir, va couvrir mon va. Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est fermé? Amen, amen, amen. Il va me faire noir encore. Il va me faire noir encore. Il y a un jour, il y a un jour, fais-moi, va couvrir moi, oui. soleil va. Amen, amen, amen, est-ce que je suis fermé, est-ce que je suis fermé, mon dimanche d'adoration, bon, aïe, aïe, aïe. Oui, il y a un jour, il y a un jour, fais-moi, oui. soleil va. folle fini, joue la gloire. Amen. C'est lui qui a. Seigneur qui Seigneur qui Amen, amen, amen, amen. Dis ça nous. Oui. Volvini. Amen. C'est lui qui a silence que moi. C'est lui qui a assurance que moi. Seigneur qui qui Kebem. Seigneur qui Kebem, Amen. Oui, faut joue la gloire ça. Aïe aïe aïe. Amen, amen. Il y a plusieurs de mères de la maison de mon père. Si cela ne l'était pas, je ne vous l'aurais dit. Amen, amen. Je vais vous préparer une place. Oui, faut Amen. C'est lui qui science que moi. C'est lui qui a science que moi. Seigneur qui m'aime dans Seigneur qui m'aime dans Amen, amen, amen. Oye, anko, anko Volvini Ki te moun che veni yo Boun di manche jadou asyon La tout esprouti sa nou La tout nan moun ti sa nou Amen Volvini Amen, amen, amen Ay Volvini Amen. Ça, ça fait six mois qui t'es. Levez mon fait mes yeux. Alléluia. Ça, ça fait six amis. Est-ce qu'elle m'ont levé Est-ce qu'elle m'ont levé Amen. Alléluia. Ça, ça fait, ça, ça fait, ça, ça fait. de c'est conviction. Non. Levez-moi, dis ça, non. Jésus, ça, ça fait, ça, ça fait. Ça, ça fait. tu moi qui est y a un monde chargé péché la donne. Yon moun ti chaje korupsyon a dan Amen, aleluya Fok mwen yale A esko se ti nan moun apado e